Yo trabajo en el Consejo Deliberante para apoyar a la comunidad sorda para que realicen sus trámites. Yo trabajo en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Aprendí lengua de señas para ayudar y apoyar a la comunidad sorda. Yo trabajo en la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Cuando llegan personas sordas, yo las asesoro. Yo soy una persona sorda, soy la profesora de lengua de señas. Adentro de la municipalidad hay personas que trabajan y que aprendieron esta lengua para mejorar la comunicación con la comunidad sorda y que sea más accesible.